वेलकम टु राई युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र quick latest is one of update म लिएर यहाँमा उपस्थित भइसकेको छु र मैले इजी वान अफको विषयमा नबोलेको थुप्रै भइसक्यो र एकदमै बेस्ट बिजनेस भइरहेको छ होइन इजी वान अफबाट राम्रो भइरहेको छ so hope you guys more and more मसँग काम गर्ने साथीहरूले पनि बेस्ट गरिराख्नु भएको छ विशेष गरेर म अहिले टिम सपोर्टमा विशेष मध्यनजर गर्दै अगाडि बढिराखेको छु सो आज लेटेस्ट अपडेटहरू एकदमै चेन्जेबल जीवनमा एकदमै एक्साइटेड कुरा चाहिँ के छ भने विभिन्न समय परिस्थितिसँगै लेटेस्ट अपडेटहरू हुँदै आइराखेको छ सो एकदमै एक्साइटेड छौँ हामी टिम चाहिँ काम गर्नका लागि र नयाँ साथीहरूलाई पनि यही भन्न चाहन्छु तपाईँहरू पनि आउनुहोस् यो प्लेटफर्ममा काम गर्न सक्नु नै छ र म आज क्विक लेटेस्ट अपडेट यहाँहरूमा स्क्रिन सेयर गरेर दिन चाहन्छु सिकाउन चाहन्छु र म्याक्सिमम् धेरैजना साथीहरूले एउटा प्रब्लम आउने गर्छ जोइनिङ स्टेपमा अलिकति समस्या आउने गर्छ र त्यो प्रोसेस किन त्यो समस्या आउँछ म तपाईँहरूलाई आज यहाँ देखायो देखाउनेछु अनि त्यस पछाडि हाम्रो ओनर जो पिटर वल्फिङले पनि लेटेस्ट आफ्नो अपडेट गरेर आएको छ मैले त्यो पनि तपाईँहरूलाई देखाउने छु सो सबैभन्दा जोइन गर्नु हुन्छ भने चाहिँ तपाईँले कुनै जोइनिङ लिङ्क कुनै आफ्नो स्पोन्सरबाट तपाईँले कुनैमा व्यक्तिहरूसँग कन्ट्याक्टको थ्रुबाट चाहिँ तपाईँले जोइनिङ लिङ्क पाउनु भएको छ भने चाहिँ you can go join option internet is too slow. Okay, so este kune tapai le paunun sala of course, hai. Then after tapai jana saknun chaya, afno email address alnos, maya email address alju. Merci. पहिला नहालेको इमेल एड्रेस तपाईँले एकचोटि मात्र इमेल एड्रेस यहाँ हाल्न पाउनुहुन्छ पहिला नहालेको एड्रेस इमेल एड्रेस हाल्नुपर्छ तपाईँले ओके सो म यहाँ हाल्न चाहन्छु आफ्नो नाम हाल्नुहोस् आफ्नो सिटिजनसिप अनुसारको नाम हाल्नुहोस् र यहाँ म एउटा बाहिरको हाल्छु है अनि त्यस पछाडि यहाँ चुज गर्नुहोस् नेपाल भनेर नेपाल नेपाल अनि त्यस पछाडि यहाँ फोन नम्बर हाल्नुहोस् nine eight one zero two six six six six two three three अनि त्यस पछाडि युजर नेम हाल्नुहोस् जे हाले पनि हुन्छ है तपाईँले सम्झिनु होला एकदमै हजुरले पर्ने यो युजर नेम र पासवर्ड है अनि त्यस पछाडि त्यस पछाडि तपाईँले महत्त्वपूर्ण अब के चाहिँ समस्या हुन्छ भन्दाखेरि जोइन नहुने प्रोसेस चाहिँ यहाँ यो टिकलाई तपाईँहरूले हटाउनुहोस् है यो टिक म्याक्सिमम यो टिक हाल्यो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ जोइन हुँदा यो टिकलाई हटाउनुहोस् यो ग्रिन यसलाई हटाइदिनुहोस् तपाईँले हटाइदिनुहोस् अनि त्यस पछाडि यसमा टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा एग्री गर्नुहोस् अनि स्टार्ट नाउ गर्नुहोस् होइन अनि क्याप्चा कोड यहाँ छ जेसो पे हाल्नुहोस् six nine six six nine six okay then तपाईँको अकाउन्ट भयो है सो यस पछाडि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो ट्रेनिङहरू एक्सेस गर्नुहोस् यहाँ डिफ्रेन्ट कुराहरू दिन्छ होइन तपाईँहरूले ट्रेनिङ एक्सेस गरिसके पछाडि नै तपाईँलाई चाहिँ ट्रेनिङहरू मिल्ने हो र इङ्ग्लिस भर्जनको यही यही सेक्सनबाट तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ र नेपाली भर्जनको तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ होला हाम्रो चाहिँ सेक्रेट ग्रुप हुन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ स्पेसियल नेपाली भर्जनको स्टेप बाई स्टेप ट्रेनिङहरू पाउनुहुन्छ र डिजिटल मार्केटिङ र एफिलिएट मार्केटिङसँग रिलेटेड विशेष ट्रेनिङहरू पाउनुहुन्छ सो यसलाई म लगआउट गर्न चाहन्छु सेम प्रोसेस तपाईँहरूले होला धेरै म्याक्सिमम् मान्छेहरूले चाहिँ म्याक्सिमम् साथीहरूले चाहिँ जोइन भएन भनेर चाहिँ भनिराख्नु भएको हुन्छ त्यो प्रब्लम चाहिँ सो मैले जे प्रोसेस देखाएँ So right now, I'm gonna show you my account, right? Um, yeah, if you wanna website sa testimonials aru mazali layer nola. Yeah, home about product testimonials, how it works, contact कसरी गर्ने लगइन अनि जोइन नाउ भन्ने हुन्छ सो तपाईँहरूले पनि त्यसरी एकाउन्ट बनाइसके पछाडि चाहिँ तपाईँहरूले यदि यो स्टडी गरेर चाहिँ एकाउन्ट बनाउनु भयो भने चाहिँ अहिले चाहिँ लेटेस्ट एकदमै बेस्ट भर्जनको ट्रेनिङहरू अपडेट भएको छ सो यहाँ म तपाईँहरूलाई थोरै पिटर वल्फिङ जो हाम्रो कम्पनी ओनर हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि अपडेटको बारेमा दिनुभएको रहेछ लेटेस्ट म तपाईँहरूलाई देखाउनेछु Hey guys, this is Peter Wolfing. wanted to make this video before it gets too cold in the wintertime up in our northern command post here in New York. You see the uh, beautiful skyline behind me and Statue of Liberty over here. It happens to be a brisk day this morning, but not as windy as you would think being up here in the stars. <laughs> So um, I'm only half joking. But um, I wanted to do this quick update video about the different things that we're doing. And if you're part of any of my website systems, Direct Mail Pro, Easy One Up, Hasia Ariba, Hand of Heaven, National Well Center, I urge you to think about this. There are so many programs that are popping up. Seems like popcorn every single day, just about. And the vast majority of those are gone in a very short period of time. Our company is 21 years old and our programs have lasted years and we continue to update, maintain, and make them better. So I ask you, if you had the chance to go in a plane that would circle the world, but you knew 99% of the time it was going to crash and burn, would you get on? That's kind of like your reputation with these other programs that pop up all the time. I know they sound good and they're the siren call of the network marketer and online marketer, you know, you know what that is, right? never heard of an opportunity that you didn't like. And I urge you to redouble your efforts with the program that you're in or programs that you're in with National Well Center and Easy One Up and Direct Mail Pro and the ones I mentioned because we're going to be here for a very long period of time and that's why we put the effort we do in our business because it's not a money grab. It's to build a platform that can span the globe for anyone to be able to raise their socioeconomic situation. I actually do care about our business. I do care about the products. I do care about the people in our business, and that's pretty rare. You ask anybody that's ever met me or knows me for any length of period of time, and they'll tell you the same thing. We pay, we always pay, and we always keep on updating our systems. So I want to wish everybody a happy Thanksgiving, happy Christmas, holiday, New Year, whatever you celebrate. If we don't speak together on a video or a Facebook Live or Zoom session of some sort, and wish everyone the best of times. But remember, now is your time. Now is the age of the entrepreneur to make your mark. If you use the technology and use some of our systems that pay pretty much maximum money, you can really set the standard for everyone else around you and make serious money. We have people all around the world, in many countries around the world, that are making six figures and more. Many people have made over half a million dollars in our systems. So thank you so much for your time, for your effort, for those people that are working the programs. We do appreciate you. We know you. We recognize you. And we look forward to many, many years to come with the program that you've chosen to work. If you'd like any more information about anything that I've spoken about, please comment below on this video. I'll be happy to share the information. Tell me a little bit about yourself if you direct message me, and I will respond personally, not a bot, not an assistant, and I will match you with someone that'll be able to work in harmony with you. All right, so again, this is Peter Wolfing. Thank you so much for watching this video. I look forward to seeing you on another video in the future. Okay, so well, even latest, uh, I've no update in operation, so I'm in the area. so, my customer training or upgrade by one is a motorbike eh, login. Okay, their account. Uh, so तपाईँहरूले चाहिँ लाइक uh, इज वान अफको अपडेट यहाँ हुन्छ पोडकास्ट सुन्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट तपाईँहरूले यहाँ लगभग दुईवटा तिनवटा छ होइन अनि त्यस पछाडि तपाईँको जब अकाउन्ट एक्स एक्सेस भइसके पछाडि चाहिँ तपाईँको ड्यासबोर्डहरू आउँछ होइन you ड्यासबोर्डहरू आउँछ अनि त्यस पछाडि तपाईँको यहाँ सबै ड्यासबोर्डहरू आउँछ अफकोर्स आउँछ र देन आफ्टर यहाँ डिफ्रेन्ट अप्सनहरू हुन्छ हामी त्यो सेटअप गर्ने सिस्टमहरू तपाईँलाई स्टेप बाई स्टेप हुन्छ होइन um, तपाईँको ट्रेनिङमा यो वेलकम इमेलको बारेमा प्रोफाइलको बारेमा प्रोग्राम स्टेट्सको बारेमा फाइनेन्सिङको बारेमा होइन फाइनेन्सिङ सिस्टमहरू पनि डिफ्रेन्ट छ होइन सो अनि त्यस पछाडि जब तपाईँले आफ्नो एकाउन्टहरू बनाउनुहुन्छ त्यस पछाडि चाहिँ माई प्रडक्टमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो प्रोडक्ट प्रडक्टहरू चाहिँ आफ्नो प्रडक्ट भन्दा पनि यसलाई एउटा आफ्नो कोर्स एक्सेस होइन आफ्नो प्लेटफर्म एक्सेस तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ र विशेष गरेर अहिले म्याक्सिमम् नेपालमा ट्रेन्डिङ चाहिँ भर्टेक्स प्रोदेखि मुनिको छ र पहिला पहिला पहिला नबुझ्दा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि आजभन्दा एक दुई वर्ष अगाडि यो इस्यु अफ बिजनेसको भ्यालुज एथिक्स र नर्म्स नबुझ्ने नबुझ्ने हुँदा कम्प्लिटली न्यू भएको हुनाले चाहिँ विशेष गरेर सानो लेभलबाट चाहिँ स्टार्ट गर्न रुचाउँथे होइन तपाईँको टु हन्ड्रेड फिफ्टी डलर भर्टेक्सबाट गर्ने म्याक्सिमम् व्यक्तिहरू थियो भने आज तपाईँको यो भर्टेक्स प्रो भर्टेक्स प्रो लेभलबाट भर्टेक्स इलाइट लेभलबाट म्याक्सिमम् मसँग काम गर्ने साथीहरूले काम गरिराख्नु भएको छ सो यो ट्रेन्डिङमा छ र किन पनि यो म्याक्सिममले रुचाउँछन् भने अपग्रेडेड र हाई लेभलको ट्रेनिङ छ र अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईँले भर्टेक्स प्रो लेभलबाट तपाईँले ट्रेनिङ एक्सेस गर्नुभयो भने यु नो लो लेभलको ट्रेनिङहरू फ्री पाउनुहुन्छ भनेर तपाईँलाई थाहा छ होला पक्कै पनि भर्टेक्स प्रो लेभलमा युज गर्नुभयो भने भर्टेक्स इलाइट भर्टेक्स लेभेसन इलाइट लेभेसन फ्री हुन्छ कम्प्लिटली फ्री हुन्छ र यो ट्रेनिङमाथि विशेष तपाईँले वर्कआउट वर्कआउट गर्न पाउनुहुन्छ र लेटेस्ट ट्रेनिङलाई म आफै पनि रिपिट गर्दै हेरिराखेको छु र एकदमै एक्साइटेड मैले चाहिँ नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्ने अप्सन फेरि फेरि पनि यहाँ मिलिरहेको छ समयअनुसार सो म केही ट्रेनिङहरू तपाईँलाई देखाउँछु है योभन्दा अगाडिको मेरो भिडियोहरू हेर्नुभएको छ भने इजिवानको हेर्नुभएको छ भने कम्प्लिटली यो ट्रेनिङको डिजाइन फरक थियो तर अहिले फरक छ जस्ट तपाईँले आफ्नो अकाउन्ट लगइन गरिसके पछाडि तपाईँले चाहिँ ट्रेनिङ एक्सेस गर्नुभयो भने यो यसरी स्टेप बाई स्टेप तपाईँले चाहिँ पाउनुहुन्छ यो ट्रेनिङहरू होइन लाइक यहाँ स्टेप बाई स्टेप छ होइन तपाईँको यो inner greatness cure. Four leadership authority कस्तो हुनुपर्छ माइन्ड पावर मास्ट्रीको बारेमा छ पर्सनल ट्रान्सफर्मेसन कसरी आफ आफ्नो आफूलाई पर्सनल्ली ट्रान्सफर्म गर्न सकिन्छ यो विषयमा छ अनि त्यस पछाडि साइड हसल्सहरू जस्तो थुप्रै व्यक्तिहरूले विभिन्न प्लेटफर्म्सहरू खोजिराखेका हुन्छन् होइन तपाईँको काम गर्ने प्लाटफर्म्सहरू खोजिराखेका हुन्छन् तर उनीहरूलाई कम्प्लिटली त्यो विषयमा थाहा हुँदैन र यसले चाहिँ कस्तो कस्तो साइट्समा गएर चाहिँ एउटा एन्टरप्रेनियरसिप भन्न चाहने व्यक्तिहरूले चाहिँ काम गर्न सक्छन् भनेर चाहिँ साइट हसल्सको बारेमा चाहिँ कम्प्लिटली ट्रेनिङ दिएको छ होइन यो ट्वेन्टी फाइभ लेभलमा अनि त्यसपछि gratitude plan you know gratitude gratitude शब्द चाहिँ एकदमै पावरफुल शब्द हो र आई होप तपाईँहरूले आउनुभयो भने ग्रेटिट्युड को बारेमा सिक्नुहुन्छ र यो विषयमा मैले सम्भवतः अपकमिङ डेजमा भिडियो बनाउनेछु अनि त्यस पछाडि आउट बोनस अफर तपाईँको बिजनेसमा कसरी नेक्स्ट लेभलमा रहने अनि त्यसपछि भिडियो राइटिङ टेक्निक्सहरू कसरी कवि यो रिभ्यू राइटिङ टेक्निक्सहरू कसरी अप्लाई गर्ने तपाईँको बिजनेसमा सिकाउँछ अनि त्यस पछाडि तपाईँको बिजनेसमा हाउ टु क्रिएट अफर अनि त्यस पछाडि how to build empire online business affiliate बिजनेसको बारेमा सिकाएको छ थुप्रै ट्रेनिङहरू यो मैले कम्प्लिटली यसमा चाहिँ मैले वर्णन गरेर चाहिँ साध्य छैन किन भन्दाखेरि यो ट्रेनिङहरू एकदमै युजेबल र लङ छ यो ट्वेन्टी फाइभ डलरमा नै यति ट्रेनिङहरू छ होइन सो मैले कम्प्लिटली यो विषयमा अहिले एक्सप्लेन गर्न पनि सक्दिनँ किन भन्दाखेरि यो सर्टमा म भिडियो बनाउन चाहन्छु र यो पश्चात तपाईँको एलिभेसन एलाइटमा यसरी स्टेप बाई स्टेप सिकाइएको छ होइन यसरी स्टेप बाई स्टेप आफूले एक्सेस गरिसके पछाडि तपाईँले ट्रेनिङ पाउनुहुन्छ र तपाईँले भर्टेक्स प्रो लेभलबाट चाहिँ गर्नुहुन्छ भने तपाईँको यसरी होइन कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट तरिकाले चाहिँ तपाईँले चाहिँ ट्रेनिङहरू स्टेप बाई स्टेप होइन स्टेप सकिसकेपछि नेक्स्ट स्टेप जाने नेक्स्ट स्टेप सकि सके पछाडि नेक्स्ट स्टेप जाने होइन सिस्टम यसरी चाहिँ छ तपाईँले यसलाई एक्सेस गरेर आफ्नो बेस्ट दिन सक्नुहुन्छ होइन डिफ्रेन्ट प्लेटफर्म्सहरूको बारेमा डिफ्रेन्ट साइट हसल्सको बारेमा डिफ्रेन्ट एफिलेट बिजनेसको बारेमा डिफ्रेन्ट तपाईँको चाहिँ डिजिटल बिजनेसको बारेमा डिजिटल मार्केटिङको प्लेटफर्म्सको बारेमा चाहिँ यस्तै सिकाइरहेको सिकाएको छ होइन सो इकमर्सको बारेमा सो यो स्टेप्सहरू तपाईँले एक्सेस गर्नुहोस् र तपाईँले चाहिँ काम गर्नुहोस् म त्यही भन्न चाहन्छु होइन यो कम्प्लिटली म तपाईँलाई डिफाइन गर्न सक्दिनँ होइन धेरै वे ट्रेनिङहरू छ एकदमै युजेबल ट्रेनिङ छ र भर्टेक्समा यसरी चाहिँ अपडेट छ र योभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा सेसन जस्तो तपाईँको चाहिँ प्लेटफर्म वाइज एउटा ट्रेनिङ ट्रेनिङ हुन्थ्यो अहिले चाहिँ स्टेप बाई स्टेप फेरि लेटेस्ट अपडेट गरेको छ यही अनुसार यही कुरालाई युज गर्यो भने तपाईँले सिक्न धेरै सजिलो हुन्छ र मैले लेटेस्ट मैले लगभग दुई चारवटा मैले तपाईँको चार फोर आवर्स जति लास्ट टु डेज अगाडि चाहिँ मैले चारवटा भिडियोज हेरेको थिएँ विशेष गरेर यो इरेसिस्टेबल अफर पार वान अनि इरेसिस्टेबल पार अफर टूको बारेमा मैले कम्प्लिट ट्रेनिङ हेरेको थिएँ होइन एकदमै बेस्ट ट्रेनिङ छ है सो आफ्नो बिजनेसको लागि पनि यो ट्रेनिङ एकदमै एकदमै एकदमै युज युजेबल छ वटेभर तपाईँ बिजनेस यो यो ट्रेनिङले विशेष गरेर बिजनेस ओनर्सलाई मात्र नभएर बिजनेस नभएका व्यक्तिहरूले पनि कसरी चाहिँ अनलाइनमा आज सर्भाइभ हुन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सिकाएको छ होइन सो यो कुरा मैले हेरे हेर्दै थिएँ र अनि त्यस पछाडि एफिलिएट मार्केटिङको बारेमा यहाँ कम्प्लिटली तिनवटा छ मैले यो ट्रेनिङ विशेष गर्दैछु अझै पनि मैले पार्ट टूसम्म गर्दै थिएँ होइन सो यो ट्रेनिङ छ होइन यसरी चाहिँ तपाईँको एकदमै कम्प्लिटली हाम्रो ट्रेनिङ भर्जन्सहरू समयअनुसार चेन्ज भएको छ होइन सबै ट्रेनिङहरू मैले देखाएर चाहिँ अहिले टाइम वेस्ट गर्न चाहन्न होइन अनि त्यस पछाडि तपाईँले यो पाइसके पछाडि अफकोर्स रिसोर्सेसहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ होइन यो रिसोर्सेसहरू तपाईँले युज गरेर काम गर्न सक्नुहुन्छ अफकोर्स लेटेस्ट न्युज फिडब्याक्सहरू भिजुअल अफ बिजनेसको बारेमा अनि त्यस पछाडि आएर चाहिँ यहाँ के छ भन्दाखेरि इमेल सफ्टवेयरहरू विशेष तपाईँले इमेल सफ्टवेयरहरू युज गर्न पाउनुपर्ने भयो होइन ट्रेनिङ एक्सेस गरिसके पछाडि अनि त्यस पछाडि चाहिँ अर्को भनेको ट्याक्स टेक्स एड्सहरू दिन्छ ब्यानर्स एड्सहरू दिन्छ अनि त्यस पछाडि है त्यो कुराहरूलाई पनि कसरी युज गर्ने हामी त्यो कुरा पनि सिकाउँछौँ र इभन यो इमेल इमेल सफ्टवेयरहरूलाई पनि कसरी युज गर्ने त्यो हामी ट्रेनिङमा सिकाउँछौँ नेपाली भर्जनमै हुन्छ तपाईँले इङ्ग्लिस भर्जनमा गाह्रो लाग्छ भने इङ्ग्लिस भर्जनमा पनि कतिपय धेरै राम्रो राम्रो कुराहरू सिकाएका छन् होइन युट्युबदेखि लिएर हरेक आजको सोसियल मिडिया सबै डिजिटल प्लेटफर्म्सहरूको बारेमा completely Tumblr Twitter Instagram WhatsApp imo Google hang apps completely एउटा बेस्ट प्याकेज बनेको छु यो ट्रेनिङ सो तपाईँले पनि यो सेसनमा आएर चाहे यो ट्रेनिङलाई अप्लाई गरेर आफ्नो फिल्डमा युज गर्नुहोस् आफ्नो प्रोफेसनमा युज गर्नुहोस् आफ्नो बिजनेसमा युज गर्नुहोस् होइन चाहे यो प्लेटफर्म्समा आइसके पछाडि नेक्स्ट तपाईँलाई इजुअनअपले नै एउटा कम्प्लिट तपाईँलाई एफिलिएट बिजनेस गर्ने प्लेटफर्म्स दिन्छ त्यो प्लेटफर्म्समा रहेर काम गर्नुहोस् त्यो तपाईँको चोइस हो सो मैले यो लेटेस्ट अपडेट तपाईँहरूलाई दिएँ so thank you so much भन्न चाहन्छु र thank you so much of course sign up गर्न सिक्नुभयो होला तपाईँहरूले यही भन्दै म भिडियोलाई टुङ्ग्याउन चाहन्छु हामी नेक्स्ट स्टेप्समा अथवा नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नेछौँ तपाईँहरूले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होइन लाइक यदि मनपर्छ भने होइन अफकोर्स अनलाइन एन्टरप्रेनियर्स भन्नलाई चाहिँ मनपर्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि त्यस पछाडि तपाईँहरूले मेरो मलाई सोसियल मिडियामा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र हामी सँगै टिममा मिलेर काम गर्छौँ होइन we have a great teams अनि all performance are going so well होइन एकदमै बेस्ट तरिकाले गइराखेको छ र लेटेस्ट इङ्ग्लिस भर्जन मात्र होइन नेपाली भर्जन पनि ट्रेनिङ अपग्रेड हुँदैछ विदिन ट्वेन्टी फाइभ डेजमा कम्प्लिट हुन्छ सो जोइन गरि सक्नुभएका साथीहरूलाई त्यो एउटा नोटिस छ यु नो मोस्ट अफ साथीहरूलाई साथ थाहा छँदैछ uh, म मेरो बारेमा र तपाईँहरूले मेरो युट्युब च्यानलमा पनि मेरो थुप्रै इन्टरभ्युजहरू रेडियो एफएमहरूमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ र म कुनै त्यस्तो कुनै टेक्निकल ब्याकग्राउन्डबाट आएको पनि होइन र म कुनै चाहिँ लाइक हुन्छ नि अलर्ट्स अफ मसँग मनी भएर पैसा भएर यो बिजनेस सुरु गरेको पनि होइन एकदमै नर्मल लोनबाट अरूको ठाउँमा बसेर अरूको टुल्स युज गरेर जस्ट आई इन्भेस्टेड तपाईँको यो बिजनेस सुरु गर्न मैले आफ्नो ट्रेनिङ फी भन्ने चाहिँ मैले इन्भेस्ट गरेको थिएँ सो त्यहीबाट हार्डवर्क गर्दै र हिजो यु नो मोस्ट अफ मेरो ब्लग साइमन राइटोवेल डट ब्लग स्पोर्ट डट कममा भिजिट गर्नुभयो भने मेरो बारेमा तपाईँहरूले अझ धेरै पढ्न पनि पाउनुहुन्छ र हिजोको समयमा म एउटा कुनै हस्पिटालिटी सेक्टरमा होइन तपाईँको एउटा टेन टु फाइभको जब गर्थेँ होइन एट आवर्स नाइन आवर्सको एउटा कुनै क्याफेमा चाहिँ जब गर्दा जुन मैले चाहिँ आफूलाई अनकम्फर्टेबल फिल गर्थेँ होइन मन्थली तपाईँको चाहिँ फाइभ थाउजन्डदेखिको स्यालेरी स्टार्ट थियो त्यो बेलामा होइन सो त्यो त्यो सिचुएसनबाट मैले आफूलाई कम्प्लिटली यो ट्रेनिङलाई युज गरेर आफ्नो माइन्ड सेटहरू चेन्ज गर्न सफल भएको छु र आज कम्प्लिटली ट्रान्सफर्म भएको छ लाइफ होइन आज आफ्नै ठाउँमा आफ्नै एउटा स्पेसमा बसेर काम गर्ने अप्सन मिलेको छ भने यो अपर्च्युनिटी तपाईँको लागि पनि हो होइन whatever wherever you're होइन तपाईँ जहाँ बस्नुहोस् प्लिज तपाईँले आफ्नो माइन्ड सेट चेन्ज गर्नुहोस् र कम्प्लिटली ट्रान्सफर्म हुनुहोस् र यी कुराहरूलाई क्राप गर्नुहोस् this is the best time to crop opportunities किन भन्दाखेरि नेपाल त यस्तो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ हरेक कुरा चाहिँ एकदमै फ्रेस छन् होइन सो ग्राफ दिस अपर्च्युनिटी होइन मैले चेन्ज मैले आफ्नो प्लेटफर्मलाई युज गरेर मैले आफूलाई चेन्ज गर्न सक्नु सक्छु भने तपाईँले of course why not you can't होइन वाइ यु कान्ट होइन यु क्यान यु क्यान होइन तपाईँले सक्नुहुन्छ सो यही भन्न चाहन्छु यही इन्करेज गर्न चाहन्छु होइन तपाईँको कुनै एउटा Uh, two hours, three hours on the platforms, wasted time. You mobile, you mobile use Facebook, then emails alone, Instagram alone, WhatsApp alone, Snapchat alone. Please try to find out to make money through this platforms होइन म चाहिँ यही भन्न चाहन्छु होइन बिजनेस पर्पोजको लागि त्यसलाई कन्भर्ट गर्नुहोस् not only for each one any business होइन तपाईँले जे बिजनेस गरिराख्नु भएको छ त्यसलाई try to convert your business into the digital space होइन सो यही भन्न चाहन्छु र इजिओनपको मुख्य उद्देश्य पनि यही नै हो र आफ्नो दुई चार आवर्स त्यो टाइमलाई होइन युज गर्नुहोस् होइन हिजो मैले रातिको बाह्र बजेदेखि चाहिँ तिन बजेसम्म चाहिँ ट्रेनिङलाई हेर्ने गर्थेँ होइन कतिपय साथीहरू त यस्तो होला नि जहाँ चाहिँ एकदमै फ्री टाइम छ इनफ टाइम छ केही पनि चाहिँ आफ्नो टाइमलाई चाहिँ युजेबल एकदमै चाहिँ गरिराख्नु भएको छ न होइन गरिराख्नु भएको नहुन सक्छ होइन युज गर्नुहोस् म चाहिँ युज गर्नुहोस् भन्छु होइन रातिको समयलाई मैले एउटा ट्रेनिङमा युज गर्थेँ दिउँसोको समय बिहानको समय पढ्ने दिउँसोको समय चाहिँ तपाईँको चाहिँ जब गर्ने रातिको समय चाहिँ ट्रेनिङ हेर्ने सो त्यो गर्दै म स्पेस यो स्पेसमा आएको छु होइन now days I am completely working on digital marketing industry होइन कम्प्लिटली म फुल अनलाइन मार्केटिङको काम गर्दैछु होइन सो बिस्तारै एभ्रिथिङ बिस्तारै चेन्ज हुन्छ होइन त्यो चेन्ज गर्ने तपाईँको माइन्डसेटले हो तपाईँको वर्कले हो तपाईँको एक्सनले हो तपाईँको इम्प्लिमेन्टले mm. हो तपाईँ कुनै कुरा हेर्नुहुन्छ त्यो कुरालाई तपाईँले हेबिचुअल्ली तपाईँले एक्सनमा लान सक्नुपर्छ होइन टोनी रोबिन्सले भन्छ भन्छ नि personal power is to ability to take action होइन तपाईँले जब टेक एक्सन गर्न सक्नुहुन्छ अनि मात्र चेन्ज हुन्छ होइन हामी हेर्न चाहिँ वर्ड्स अफ कुरा हेर्छौँ होइन मोटिभेटिभ कुराहरू हेर्छौँ डिफ्रेन्ट कुराहरू होइन डिफ्रेन्ट टेक्निकलदेखि लिएर चाहिँ हरेक कुराहरू हेर्छौँ तर त्यही कुरालाई हामीले आफ्नो व्यावहारिकमा चाहिँ लिइराख्न सकिरहेका हुँदैन होइन अर्को कुरा भनेपछि मान्छेमा चाहिँ भोलिभाली होइन प्रोकेस्टिनेसन होइन भोलि गर्छु पर्सि गर्छु नेक्स्ट टाइम गर्छु नेक्स्ट विक गर्छु भन्दा भन्दै भन्दा भन्दै तपाईँको नेक्स्ट विक बितिसक्छ होइन नेक्स्ट मन्थ बितिसक्छ तपाईँको चाहिँ टाइम गएको चाहिँ कम्प्लिटली थाहा हुँदैन होइन केही चेन्ज हुँदैन होइन सो हिजोको नै समय मैले आफूमा यो इनर्जी यो इम्प्लिमेन्टेसन नल्याए नल्याएको भए अझै पनि म त्यही स्पेसमा हुन्थ्यो होला त्यही ठाउँमा हुन्थ्यो होला होइन त्यही क्याफेमा जब गर्थ्यो होला त्यही मेरो इन्कम फाइभ फिफ्टिन थाउजन्ड हुन्थ्यो होला होइन आज I I am getting more and more reason best reason म मात्र होइन मेरो टिमले टु हन्ड्रेड फिफ्टी डलरदेखि three thousand dollar five thousand dollar seven thousand डलरसम्म गरिराख्नु भएको छ so I I am so happy on my team होइन म एकदमै प्राउड फिल गर्छु त्यति त्यो बेला होइन सो यही भन्न चाहन्छु you have to take action अनि नयाँ गर्नुहोस् केही नयाँ गर्नुहोस् नयाँ इनोभेटिभ क्रिएटिभ काम गर्नुहोस् so thank you so much तपाईँहरूलाई